gezurra da, tamainak ez duela inporta. Ez dira, alperrik operatzen urtean amabos mila zakil luzatzeko, noski. Gainera, gizona gizon izango bada, ezin izan daiteke penetratua ipurtzulotik. Ezin mintzatu daiteke gizonezkoa emozio ez. Buna bai, pixkat pixkat bai, baina gehiagik gehiagik ere ez. Gizonok gure auskortasunak ezkutatzen ditugu eta ez dugu laguntzarik gain erraz eskatzen. Eta debekatuta daude gure arteko bezarka. da. Eskutik heltzea bezalako keinuak. Xuak. Gizona. Gizon izango bada. Horregati daukagu guk ere askatu beharra. Eta ez bularreko gileak soiltzeti bakarrik. Eure buruak maitatu eta onartu behar ditugu. Bat egin emakumeekin feminismoan. Feminismoa espeitator emakumeen interesak babestera eta gizon gizonezkoak mehatxatzera. Berdintasunean, libre eta zoriontsuago izatera baizik. Ez didazue esango berdinago eta zoriontsuago izan nahi ez duzuenik. Ta zer egin dezakegun horretarako? Bat, lanketa pertsonala autokritikaren bidez. Bi, taldean elkartzea eta bat egitea hogeita bat garren mendeko borrokarik interesgarrienarekin. Iru, konplize ez izatea gizonen arteko gizonkerietan. Lau, emakumeak entzutea eta irakurtzea eta batzuetan isilik egoten jakitea. Bost, nor bere biktimismoa lantzea eta galdetzea zer den gaur eta hemen emakume izatea. Zer den gaur eta hemen gizon izatea. Gizonok ere, pandera morea jaso beharra daukagu gizona Gizon izango